čez 7 minut, ampak tvoj call time je bil 23 minut nazaj. Kje si? Kamera dve, boš lahko držal ta total? Ja. Dej, kje si našla tega lučkarja? A lahko nehaš napadl? No, sem zanimljena, zakaj človek osvetli kuhno kot... Dej, se pomiri se, okej? Okay? Co s mým měrem? Lečete drugega kamermana nič, z minuto mi ga poklič. Ga kličem. Itak je vnaprej javo, da ga ne bo. Kaj javo? Ne bo zamudil, sorry. Ej, kaj pa je z rekviziti? Ma, mamo, vse mamo, masko mamo, sem njega ni. A veš, itak smo zamudili, zdaj pa še tole čakanje kul bo. Pa dobro, pazi malo, no? Ma, ja, ne, ne ta, ta je tvoja. Ej, to bo tok jako. Sam še enkrat to rečeš, ej. Živijo, živijo jutro, evo, čajčki, izvolite. Hvala. Kako sta? Se to krajpam že, to bo tako jako. Kaj bi vam dve danes naredile? Ne, kaj pa bi? Škaj, malo se namažim budi, sam se bo šlo, boš videla. Kaj. Evo si že. A to je to? Ja, ja super zgledaš, no. A? Ja, ja, Kaj pa, če bi mi dva malo pustila tale telefon, no? Zdaj počak še malo, no. No, okej, okay, no. vsak dan gre proti mraku. Prčakujem klic za dan z vizmano baku. Tik tak, daj mi znak, daj in kje boš čakal. Še parfum slušalke, kenko zamo, že sem v koraku. Furava v neznano, čist lagano. Kruzava zadi, že pustila svojo Ljubljano. Nima veze, kuči bova zjutraj rano. Vsak kar važen je, da baby jutri ti zbudiš se z mano. Ker ta bazuni ker tvoje so oči na mene, rabam drugih. Ti mi daješ lih tok, da prijem prvič, drugič, ampak najbrž jutri isto, drugi, tretji že obljubiš, ha, za zmano je načil in pravi, da si ril. Aloha, spem boš tudi, kadar zajemaš mava del, ker bo, ker bojo govoril, ni pomemben. Zdaj pa pridim, daj mi kar obljubila že cel teden. Baby, hitro me poklič, da nas malo spiš. Pustiš, da se lajdo ma pustiš. Daj zaupi, niso važni drugi skupaj sama stran od ruke. Baby, hiter me pokliš, da nas malo spiš. Pustižamo, da se lahko doma prostiš. Te zaupi niso važni drugi. Greva. Zdaj ponuja se mi šansa, da zgrabam jo od lam, baby, fulu prosti, če preveč ga pijem in paham. Kličem te na javo, vse spet z roko, ostajam sam, večer zaključujem bom se bogim pijan delu, scene bom po mestu, dokler se ne bom streznil. Svoje zdaj občutja not izražam v tem tekstu, zaradi tebe se bom trudil, bom odrastel, se bom zresnil. Se vprašam, baby, kaj je res tu? zadnji razpan telesok po zraku. Predolgo sem na te čakal, tako da zdaj ti rečem fakiju, ne da se mi več, spet bom pil in baku. Na te pa pozabo bom mudim na mu oblaku, gdje jaz sam sedim v baru, zapravljam zadnji keš v žaru, pa pokliče bivši prav mi. Ja, bi me ti dan začaral. Ti trpiči mu korak, je boš tale stop znak, crknu mi je telefon, a oh, fuck. Ne, jaz sem dosti tega. Kjuho mi je polila. Kdo bo zdaj to počistil? Scenografija. Oh, Šlagrik je narobe danes. Res, a lagri še ena stvar na robe? To sploh ni v redu. Hm? Baby, hiter me pokliš, danes malo spiš. Pust pižamo, don se lahko doma prostiš. Te zrupi niso važni drugi. Greva, sam v strano She's tu? A ne? Čisto Yeah.